Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is bly julle is saam met ons hierso en ons hoop julle gaan hierdie dag en hierdie boodskap spesiaal geniet. Ons herinner julle dat die eredienste tot verdere kennisgewing Sondagoggende om 9uur op die Moreletta Live kanaal uitgesaai sal word. Op julle skerm sal ook die Zapper-kode en die bankbesonderhede van die gemeente verskyn sou julle julle offergawes wil maak. Geniet die dag en die boodskap. Here baie dankie dat ons hier in die nuwe jaar soos altyd, soos regdeur ons lewe kan bely en erken U is Here. Aan U heerskappy en aan U goedheid, Here, is daar nie 'n einde nie. Dankie dat ons dit kan proe, kan ervaar, kan beleef. En veral nou as ons vandag saam is om U kosbare mooi woord te oordink en daaruit te leer. Haal vir ons 'n paar nuwe skatte uit asseblief Here dat ons U suiwerder sal ken, beter sal hoor en nader aan U sal loop. Asseblief Here, doen dit deur die Gees as ons dit vra in die mooi naam van Jesus. Amen. 2021 het sy uitdagings. Niemand hoef dit vir jou te sê nie. Jy weet. Ek weet daar is onsekerhede, daar is roetes wat ons moet loop en ons elkeen kort 'n kompas want die sand val deur die uurglas ons het een dag op beslag. Dis altyd waaroor ons beheer het is die dag wat die naam vandag dra. Dis die enigste dag waaroor ons tegnies beheer het, vandag. En die goeie nuus wat eh, ek in die Bybel leer is dat God opdaag by elke dag wat die naam vandag dra. Hy's nooit laat vir vandag nie. Hy het elke dag genoeg manna vir vandag. Eksodus 16. Elke oggend is die manna daar buk af, tel dit op en eet en leef. God ehm um, gee elke dag brood. Hy gee elke dag sy gees. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 sê Paulus alles ek uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ek dag na dag vernuwe. God is met 'n restaurasie, 'n herstel, 'n opbou poging besig in 2021 ook in my lewe. Dit begin by vandag se brood vandag. Dit begin by vandag se krag vandag. En daarom is vandag die dag van die Here. 2 Korintiërs 6 vers 1 en 2. Daarom moet ek vandag vandag ontvang. En ons is besig verlede Sondag en ook die laaste Sondag van 2020 om saam met die prediker te reis. Hierdie moeilike ou wat gesê het die lewe is eintlik 'n gejaag na wind En toe loop God in hom vas en toe ontdek hy hierdie stil pad en toe ontvang hy 'n persent van die Here. 'n Persent waar die Here sê ek sal elke dag by elke geleentheid saam met jou vrolik wees. En toe kom die prediker tot insig. En toe kom die prediker tot rus aan die Here se voete. En toe weet hy hy hoef God nie meer te verklaar nie. Hy hoef nie meer die lewe te verklaar nie. Hy kan saam met Dawid in Psalm 131 sê ek maak nie meer my kop moeg oor dinge wat bo my verstand is nie. Soos 'n klein kindjie rus gevind het, het ek rus gevind by die Here. Maar hy leer nog 'n paar dinge en dit is 'n lewensbelangrike beginsel vir eh, die nuwe jaar in Prediker 5. Hy praat oor geld. En ek dink Prediker 5 is die vir my persoonlik die mees kompakte duidelikste lering oor geld in die hele Bybel. Prediker skrywe hy sê um, die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie. Ook hier kom dit tot niks. Vers 10. As die goeie dinge van die lewe baie word, word die eters ook baie. Al wat die eienaar daaraan het is om dit te aanskou. Die slaap van 'n arbeider is soet. Of hy min eet of baie, maar die oorvloed van die ryke laat hom onrustig slaap. 'n Goeie vraag, wanneer is genoeg genoeg? So ruk terug bel ouens my hierdie tally bemarkers. Jy kry dit ook baie keer en ek antwoord en die ou vra vir my sê vir my ons kan vir jou nog geld maak. En in 'n oomblik sê ek ek het genoeg, dankie. En die ou is so geskok, hy sê, "Sjoe, maar jy's bevoorreg." Ek sê, "Meneer, ek het nie gesê ek's ryk nie." Ek het gesê ek het genoeg. Dis amper vreemd, dit het so uit my uitgekom. Ek was ook so bietjie geskok, want ek stem saam. Ek het eendag 'n baie baie goeie definisie gehoor van van van geld. Ek dink dit was Andy Stanley of iemand wat gesê het as jy vir 99% mense vra het jy genoeg, dan sal hulle sê nee, ek kort net nog 'n bietjie. Genoeg is net 'n bietjie meer as wat ek nou het. Of ek 10 sent het of 10 rand het of 10 miljoen rand het, ek kort net nog 'n bietjie net bietjie meer as wat ek nou het, dit sal genoeg wees of 'n bietjie baie meer. En nou sê die prediker, as jy 2021 uit ons hoek uit in elk geval wil ingaan en dit is jou ingesteldheid, gaan jy 'n voltydse elke dag tekortkommer wees. Nou wat se tekortkommer? Dis iemand wat nooit genoeg het nie. Ek het dit al vir myself gesê en daaroor gepreek, maar meeste mense is tekort kommers. Jy sien 'n nuwe selfoon en jy sê ek kort hom. Jy sien 'n nuwe kar en jy sê ek kort hom. Jy sien 'n nuwe CD, ek kort hom. Jy sien 'n nuwe huis, ek kort hom. 'n Nuwe hemp, ek kort hom. Jy is altyd te kort. Jy kort altyd net nog iets. As ek net dit het, as ons net dat het, dan sal die lewe lekker wees. En as dit jou ingesteldheid in 2021 is, as jy 'n professionele tekort kommer is, gaan jy dit nie maak nie. Hoor wat sê die prediker. Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg nie. O, almal van ons sê ek in pleis. Ons gunsteling Psalm, Psalm 23 en dan sê ek altyd ons jok by vers 1b. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Regtig? Maar weet jy hoekom kom ons te kort? Want ons het Psalm 23. Dis net ons gunsteling Psalm. Maar ons glo dit nie. Want al wanneer jy niks kort kom nie, is wanneer die Here jou herder is. O, ek sê hy is my Here en hy is dit, maar ek is 'n leeu. Ek is 'n magtige man. Ek is 'n Amazone vrou. Ons sal vir onsself kyk. Soos leeu storm ons op alles wat ons bang maak af. Ons is in beheer. Ons is in kontrole. Die Here sê ek jou net help as jy 'n skaap is. Ek het dit al gesê, ek onthou jare terug by 'n jeugdiens toe ek by nog by jeugdienste gepreek het by Moreletta. Uh preek ek een aand in. Eh, 'n Klomp Bloubulle sit in die kerk en ek onthou hulle was bietjie kwaad. Toe sê ek, "Is interessant, ons noem nooit 'n rugby span die Blou Skapies nie of die Blou Lammertjies nie." Of ehm um, die uh ons praat van Sharks en Bulls en Stormers. Ons ons wil nie lammertjies wees nie. Jesus sê hy wil hê ons moet wees Hy sê in in in, in Lukas 10 en in Johannes 10 en in Matteus 18 hy is die goeie herder. Hy kom soek skape. Maar as ek 'n leeu is, kyk ek na myself. Daarom sê die psalmdigter: Here, U is my herder. Ek is 'n skaap. En as ek dit nie verkeerd het nie, ek's nou nie 'n boer nie, maar ek dink nie skape is die slimste diere wat daar ooit is nie. Hulle het nie al die IQ toetse vir diere geslaag nie. Hulle sukkel maar loop nie lekker nie. Hulle loop maar so agter 'n herder aan. Leeu's kan op hulle eie gaan. Luiperds kan op hulle eie gaan. Skape het 'n herder nodig om opgepas te word. So, hier's die een ding vir 2021. As jy dink jy gaan dit maak op jou eie. Jy kan dit probeer. Maar wat kan die Here dan vir jou doen? Maar as jy sê Here, U is my herder, dan kan jy altyd genoeg hê vers 17. Die prediker sê eers in in vers 12 van Prediker 5. Ek het 'n slegte ding in die lewe gesien dat mense geld opgaar en dan verloor hulle alles. Hoeveel mense het jy nie gehoor wat in 2020 gesê het ek het alles verloor nie. Dis hartseer. Ek weet van mense wat selfdood gepleeg het omdat hulle alles verloor het. En dan is dit net geld. So die prediker sê ek het dit gesien. Hy sê maar hoor nou vers 16, 17 van Prediker ek het ook iets gesien wat goed is. <laughs> En as jy die vorige twee sondae saam gereis het, dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet. Dit is God se persent wat hy vir jou gee. Oor en oor kom God na ons toe met 'n persent. Hy sê jy moet so sit en kyk hoe die lewe by jou verbygaan. En jy moet sien hoe ongelukkig is mense en hoe kla hulle. Dan eet jy jou stukkie vleis met vreugde. God gee aan 'n mens rykdom en besittings. Dan bedoel hy nie hy maak jou 'n miljonair nie. Hy gee vir jou genoeg. En hy laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang. Dis 'n persent van God, sê hy dit weer, vers 19. So 'n mens dink skaars na oor wat in die lewe gebeur. So vol van die blydskap van God is hy. So hier's die ding. Ek het aan die begin gesê dis die mooiste hoofstuk in die Bybel oor geld. Prediker sê as jy self daarvoor werk, gaan jy altyd te min hê. As God vir jou gee, gaan jy altyd genoeg hê. Jy het nie gehoor nie, ek sê weer. As jy self daarvoor werk en jouself doodwerk soos meeste mense sê, jy weet ek het my dood gewerk, letterlik en figuurlik. Gaan jy nooit genoeg hê nie, maak nie saak hoeveel nie. Maar as God dit vir jou gee, as elke skewe snytjie brood en elke stukkie sjokoladekoek en elke bakkie kos en elke feesmaal geskenk van die Here. Daar's altyd genoeg om te deel. Altyd nog 'n plekkie of nog iemand wat jy kan seën. En dan dink jy so terwyl almal kla, soos soos nou die dag toe ek en 'n vriend staan 'n vleis braai. En hy staan en kla oor die land. Toe sê ek vir hom, weet jy wat, net nie die fillet brand nie, <laughs> want ek sien baie uit om daai stukkie fillet te eet. Want die Here gee vir ons wat ons nodig het. En hy gee dit ruim. As jy in 2021 wil gelukkig wees, Liewe vriend, moet jy waaragtig 'n skaap word in die Here se kudde. Dan gaan jy altyd genoeg hê. Dan is die bietjie, die baie, die niks, die alles op jou naam genade. Dan sal God vir jou brood gee op die regte tyd. Psalm 37: As jy val, sal jy nie bly lê nie, want die Here sal by jou buig en jou optel en jou wonde verbind en jy sal saam met die Here loop en dan Prediker 9. So hy waarsku my hoe ek moet geld moet loop. Maar dan kom Prediker 9, my gunsteling hoofstuk. As ek my paar gunsteling hoofstukke in die Bybel moet uitkies, sal dit sekerlik Romeine 8 wees en Lukas 24 en Prediker 9. O ja, en Efesiërs 2 en ehm um, Matteus 5. Nee, skus, maar Prediker 9 sal is loshande. Ek het al so baie daaroor gepreek. Dit begin op 'n donker noot vers 2. Een en dieselfde lot tref almal. Soos dit met die goeie gaan, gaan dit met die sondaar. Soos met die een gaan wat eet af lê, so gaan dit met hom wat nie eet af lê nie. Die ellende wat in hierdie wêreld gebeur, is dat dieselfde lot almal tref. Die prediker sê moenie dink jy glo in God om 'n binnebaan te kry hier nie. God skuld jou 'n versekeringspolis, 'n anti-hijack polis, 'n anti-armoede polis, 'n anti-kanker polis, anti-corona polis nie. God sê betref Christene nou ook. Moet dit nie probeer verklaar nie, verlede Sondag. Moenie alles probeer verklaar nie. Glo net in God. Maak nie saak wat nie. Maar nou vers 4. Ag en ek skuis. Ek moet dit weer sê want dit ek het dit al so baie gesê. Solank jy onder die lewendes is, het jy hoop. 'n Hond wat lewe is beter as 'n leeu wat dood is. Almal wil leeu's wees, niemand wil honde wees nie. Ek wil as jy in ouens se huise stap jagters, dan sal al hierdie trofeeë, soos ek altyd sê. Maar daar sit nie honde nie. Dis nie jy sien nie vir Snippie en Wagter en al die honde. En dis nie asof jou vrou sê, "My skat, ek sien Snippie is oud. Jy moet die 303 vat en is tyd vir 'n trofee teen die muur nie." Ons skiet nie ons honde nie. Prediker sê liewers 'n lewende hond as 'n dooie leeu. Ja, en almal wil die leeu loop doen. Ek onthou ek preek op 'n dag daar in Parys en ek sê ek hoor 'n lelike ding het kop uitgesteek. Ek hoor van die leeu loop en ek sien hoe skuif die een ouderling sy das en sê ons moet hierdie man prosedeer wat so ligsinnig is. Ek sê ek sien ligsinnig nie. Oom, staan in die woord. Almal wil soos leeu's wees. Maar prediker sê wees liewer se lewende hondjie vir die Here. Hy sê nou kan jy 'n paar dinge doen. Vers 7 vir 2021 eet jou brood met vreugde. Onthou jy hoeveel keer het die prediker dit al gesê? Eet jou brood met vreugde. Drink jou wyn met 'n bly gemoed, nie soos die alkolikus van Prediker 1 nie. In die teenwoordigheid van die lewende God wat elke stukkie brood vir jou gee, wat elke feesmaal vir jou aanlê. So dis 'n geestelike dissipline. Kan ek weer sê, hy sê dit in Prediker hoofstuk 2 vers 24, Prediker 3 vers 12, Prediker 8 vers 15, ehm uh, Prediker 5 vers 16 tot 18 het ons dit nou-nou gelees en 'n vyfde keer. Nou as die Here dit goed dink om 5 keer te sê in een boek, ek bring vir jou 'n persent, maar jy moet eet saam met my om dit te geniet. En ek wil by jou tafel sit. Dan moet jy dit mos nou doen. En dan sukkel ek so 'n bietjie om te dink hoekom wil Christene altyd dink jy raak dieper in die Here as jy vas? Ek sê teen vas nie, ekskuus vir al die ouens wat nou regop sit. Maar die maar Jesus self het gesê Markus 2. As hulle vra hoekom vas julle nie, dan sê ek sien bruidegom. Ek kom met 'n partytjie. So daar's tyd vir vas, maar so nou en dan, maar dit is uitsonderlik, dink ek. Maar die Nuwe Testament sê as jy God wil hoor, eet saam met hom. As mense vir my sê, Hulle soek die Here, dan sê ek jy moet bid, jy moet Bybel lees, jy moet meer saam met die Here eet. Dan nou dink hulle ek's nie lekker nie. As ek dit staan in die woord, sê hulle ja, Stefan, maar niemand glo dit nie. Maar God glo dit en Jesus glo dit. As Jesus opdaag by mense, eet hy. Onthou jy? Onthou jy hoeveel keer eet Jesus? Leefie kom tot bekering Lukas 5. Wat doen hulle? Hulle vier dit. Uh, hulle gaan nie en dan begin Leefie 'n nuwe bediening nie. Hy sê Here kom eet saam met my, dan eet Jesus. Lukas 7 Hy eet saam met die mense. Wat doen hy daar by Martha en Maria in Lukas 10? Hulle eet. Wat doen hy in Lukas 14? Hy eet. Wat doen Jesus in Lukas 22 voor hy gekruisig word? Hy sê, "Weet julle hoe sal julle my onthou? Onthou jy? As julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, ons kry dit nie eens reg om saam met Jesus te eet by die nagmaal nie." Hy hy herinner ons aan kos. Wat is die eerste ding wat die Jerusalem gemeente doen? Handelinge 2:42, 4:32. Hulle breek brood van huis tot huis. Hulle eet saam. Jesus nooi ons om te eet vrolik. Eet jou brood met vreugde in 2021. Maak die Here jou herder in 2021. Eet jou brood met vreugde 2021. Dra altyd wit klere. Feestklere, dis wat dit beteken. Nie ons nou almal ons klerekaste uitgooi nie. Trek feestklere aan. Moenie wag vir vir die government of die kerk vir 'n feesdag nie. Maak elke dag 'n fees. Versorg jou hare met olie. Gooi welriekende olie oor jouself. Laat daar 'n geur van blydskap uit jou uitstraal. Um in die Bybelse tyd, ek het dit al vertel, was dit die verwagting dat jy oor jou gaste olie gooi. Dit is sodat hulle welriekend sal ruik. Hulle het nou in die warm son gestap dat hulle op hulle gemak is. Hulle was bietjie sweterig en was bietjie ongemaklik. Gooi hier reukolie oor hulle. Nou sê die prediker, gooi dit eers oor jouself. Laat die fees by jou begin. Moenie wag vir hulle nie. Moenie die foute soek by hulle nie. Daar's genoeg ouens in Suid-Afrika wat dit in 2021 gaan doen. Daar's genoeg kerkmense wat vir jou gaan sê, "Waar gaan die kerk heen en kyk hoe lyk dit en kyk hoe beklei almal." Dan sê ek altyd vir hulle sterkte. Ek drink 'n koppie koffie so lank saam met die Here. En dan sê die ouens, een het nou reg my sê is ligsinnig. Ek sê ligsinnig oor God se woord. Meneer, jy droom aan. Ek glo dit, maar jy glo dit nie. Want lyk vir my julle kan net vir God werk as julle vergader en beklei en stry. Maar weet jy wat die Here Jesus sê? Drink jou brood, eet jou brood met vreugde saam met my. Dis my persent. En dan praat julle oor my, julle hoef my nie te verklaar nie. En dan begin al lewe kom. Waar dink jy het al Jesus waar het Jesus sy grootste lesse geleer in Lukas evangelie? rondom etes. Gaan lees dit. Gaan lees weer 'n keer. Ek het nou nou verwys Lukas 5, Lukas 7, Lukas 10, Lukas 14, Lukas 22. Waar Jesus leer rondom kos. En dan sal by die meeste kerke 'n bordjie kos verbode, né? Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet. Geniet jou huwelik as jy getroud is geniet die verhouding waarbinne jy staan. Geniet dit. Dis nie 'n straf nie, dis 'n vreugde. Ek sê altyd rondom elke huwelik en elke verhouding is daar 'n muur gebou. Jy kan kies watter soort muur, tronkmure of kasteelmure. As 'n tronkmure is, dan sien jy tot lewenslange tronkstraf gefonnis. Dis hoekom so baie ouens oor die mure klim en onwettige verhoudings het en in allerlei goeters aanvang. Maar wanneer dit 'n kasteelmuur is wat die Here om jou jou verhouding bou, jou huwelik, dan sluit dit warmte en veiligheid en beskerming in. Dan is jou man, jou vrou, jou lewensmaat jou veilige vesting wat die Here vir jou gegee het. Dis die roete wat die prediker vir 2021 vir jou en vir my bou in die Here se woord. Hy sê, die lewe is hard. Dis onregverdig, maar weet jy wat gaan jy doen? Jy gaan nie saam met almal sit en pla nie. Jy gaan elke dag genoeg hê om van te lewe, meer as genoeg. Terwyl almal so saanik en huil oor hoe sleg dit gaan, gaan jy sê, "Sjoe, die Here het alweer verskyn tot my redding. Ons herder het alweer vir ons skape by die groenste weiding gebring. Skewe broodjie, stukkie botter saam met die Here en ons leef." En wat gaan jy nog doen? O, jy gaan Prediker 9 doen. Jy gaan weer die lewe is hard. Jy gaan nie verras wees as daar nog moeilikheid is. As daar nog bekleierye is nie, dis hoe die lewe is. Selfde lot tref almal. Maar maar ek het gekies om saam met die Here te eet en te lewe. Ek het gekies om wit klere, feesklere te dra. Ek het gekies om reukolie oor myself te gooi in 2021 om die aroma van Christus af te gee om gelukkig te lewe. Moeilik? Ja, verseker. Iemand sê nou reg vir my, dis nie so maklik nie. Ek sê, "Nee oom, ek kan dit sien. Jou gesig vertel vir my." <laughs> jy kry dit nie reg nie. Sê oom, maar daar's 'n tyd. Want dit is 'n opdrag van die Here. Of of het oom vergeet Filippense 4 sê, "Wees bly, ek herhaal, verbly julle in die Here." Dis staan, dis 'n opdrag, soos wat die 10 gebooie opdrag is. Nou ek meen, hoe moeilik kan dit nou wees van alle opdragte? Wees bly. En die Here sê, "Nooi my vir 'n ete en dan gaan jy bly wees." en deel 'n stukkie met iemand anders. Wees vrygewig en dan gaan jy bly wees. En trek vrolike klere aan, dan gaan jy bly wees. En en laat die reuk van die evangelie van jou af gaan, dan gaan jy bly wees. En wees dankbaar dat jy genoeg het en dan gaan jy bly wees. Groot geheim, dis joune. Hoor die Here se woord vir 2021. Die Here van vreugde is die gasheer en die eregas in jou lewe. Amen. Dankie Here dat U U woord met ons deel, ruim en vrygewig. Dankie dat U te veel genade het dat dit oorstroom uit die hemel in Christus. Geef dat ons in 2021 bly sal wees en vrolik, dat ons fees sal vier, dat ons sal sing en dans in die teenwoordigheid van die Here. Dankie vir elke skewe snytjie brood, elke feesmaal. Dankie dat U vir ons sal voorsien. U ons herder, ons U skape in die naam van Jesus. Amen.